है यहाँ पर आपको टाइम स्टाइल डेट स्टाइल और यहाँ पर आपको स्टेप स्टाइल दोनों ही यहाँ पे होम स्क्रीन पर आपको मिल जाता है और यहाँ पर आप आइकन पैक देख सकते हैं आइकन पैक भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन का मिल जाता है यहाँ पर आपको जो जेस्टर वाली बार जो है ये भी आपको कलर इसका चेंज मिल जाता है यहाँ पे स्टेटस बार पे आप देख सकते हैं कि network icon battery icon and VoLTE icon completely new design का मिल जाता है यहाँ पर कंट्रोल पैनल भी आपको काफ़ी अमेजिंग लुक का मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है इसका आइकन जो है कंट्रोल पैनल का ये भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक का मिल जाता है इसकी सेटिंग की इंटरफेस की तो सेटिंग का इंटरफेस आप यहाँ पर देख सकते सेटिंग का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा ये अभी डार्क है तो डार्क मोड को हम पहले डिसेबल कर देते हैं यहाँ पर विदाउट डार्क मोड में जो आपको जो है सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह का मिल जाएगा जिसमें कि आपको कम्प्लीटली जो है इसका इंटरफेस आपको चेंज मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका आइकन भी आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है बात करें इसके अबाउट की तो अबाउट में आप देखते हैं कि इसका जो है आपको जो वर्जन की लोगो जो है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 आपको टाइम स्टाइल और डेट स्टाइल भी मिल जाता है और यहाँ पे एक फ्लश का ऑप्शन दिया गया जो कि परफेक्टली वर्क करता है कैमरा का ऑप्शन दिया गया जो कि ये भी परफेक्टली वर्क करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और भी ज़्यादा कुछ यहाँ पे कस्टमाइजिंग नहीं है मेरे भाई और यहाँ पर आप देख देखिए यहाँ पर आप जो सिग्नेचर देख सकते यहाँ पर जैक लिखा हुआ है तो यहाँ पर अगर आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डिस्प्ले नेम यहाँ पर तो तो आपको डिस्प्ले नेम चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर आपका जैक लिखा हुआ है